¿Y eso? Deben estar volando una montaña. Por allá hay una mina. No parece. ¿Te duele? No, me tiro un poquito nomás. Igual, ya llegamos, ¿eh? ¿Ya me podés decir? Ya vas a ver. Bueno, tanto misterio. Es acá nomás. Te va a encantar. Sin mi condición, mira dónde me traes, nene. Mira, vos tenés que caminar y esto te va a hacer bien. Caminar un poquito, no atravesar las altas cumbres. Es acá. Ya llegamos. mm ¿Escuchaste? ¿Qué cosa? Eso, otra vez. ¿Y esto? ¡Qué increíble! ¿Cómo lo encontraste? Una vez que vine a pescar. ¿Cuándo? Y hará dos años. ¿Quién vivía acá? Desde cuando hicieron el camino. Yo creo que tendrá 100 años. Está perfecto, está seco. Sí, no entra ni una gota de agua. todo esto? Cada vez que vengo dejo algo. Después la próxima vez que vengo no me acuerdo que dejé y bueno, traigo unas cosas. Vos de verdad te lo tomaste en serio esto, ¿no? Y qué sé yo. Capaz que no pasa nada. Pero en todo caso esto va a seguir siempre igual. Esto no ha cambiado en millones de años. Acá estamos en la edad de piedra. Bueno, mientras no me arrastres adentro de los pelos. <laughs> Otra vez eso. Qué raro. Mira que todavía no viste lo mejor. Vení. fría. ¿Helada? No. Fría pero agradable. ¿Te vas a meter? Mm. Dale. Si ya te tendrían que haber sacado los puntos. Sí, no es eso. Y entonces, si te animas yo te los saco. ¿Te animás a sacarlos? La que se tiene que animar sos vos. Es cortar y tirar nomás. Dale. No te vas a perder esto. Ok. La verdad que esto es el paraíso. Sí, la verdad es el paraíso. Me quedaría un tiempito acá. Digo, da para quedarse unos días tranqui, ¿no? Claro que da para quedarse. Tenés de todo acá. El agua es minera, la puedes tomar. Hay leña por donde quieras. La tierra se puede cultivar. Y en el río está hay trucha. ¿Qué más me puedes pedir? ¿Banda ancha? <laughs> fresco. Sí, acá siempre hace 10 grados menos en la ciudad. No señal. Recién en la ruta hay señal. ¿Cuántos lugares sin señal crees que quedan en el mundo? Yo creo que este, este es uno de los pocos. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo será el fin del mundo? Ranking de favoritos. Es el diario de ayer. Guerra nuclear, meteorito, catástrofes climáticas, explosión solar, terrorismo bacteriológico, invasión extraterrestre. Y en séptimo y último lugar, manifestación divina y juicio final. Parece que la gente cree más en los marcianos que en Dios. ¿Y vos? ¿Qué crees? O sea, ¿crees que algo va a pasar? Sí, yo creo que algo va a pasar. Digo, algo tiene que pasar para que las cosas cambien. ¿No? ¿Y cómo estás preparado? Con esto. con fe, supongo. Con fe y buenos pensamientos. Creo que si uno está conectado y tiene buenos pensamientos, no tiene por qué, por qué pasarle nada malo. uno está en armonía. Son muy lindos. Oh. tus gafas? Veo todo perfecto. ¿Las cosas? ¿La carpa? Las cosas. No están las cosas. No tengo los puntos. ¿Acá era el refugio o no? Los puntos. ¿Se te salieron? No, mirá. El camino.